Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, katta tezlikda harakatlanayotgan yuk mashinasini tormoz ishlamay qolgan. U yo'lda yo'l haqqini to'lash uchun darvoza oldida navbatda turgan. Bir nechta mashinaga borib urilgan. 10 ta mashina yonib ketdi. Yong'inda odamlar halok bo'ldi, deb yozadi gazeta. Manba Xabarus.